Guten Tag, mein Name ist Kapelnowska Maria, ich bin deutsche Lehrerin und ich arbeite zurzeit bei einem Projekt, äh, der heißt Osvita Z und lernen äh, wir Deutsch. Äh, die Leute, die zum Beispiel deutsche Sprache lernen möchten, um nach Deutschland zu fahren oder die das für Beruf brauchen, die können hierher kommen und hier deutsche Sprache studieren und lernen. Äh, und zurzeit haben wir auch zum Beispiel Leute, die Medizin studieren und äh, gleich oder bald fahren, sie, fahren die nach Deutschland. Also wenn sie auch deutsche Sprache lernen möchten, dann kommen sie zu uns. Unser Projekt heißt Osvita Z.